ვიცით, შეიძლება სახეზე ვერ გიცხრათ. მე დიას, კა, ინამდვილი ვარ. ორი წუთებიც კი არა, შეიძლება საათები და დღეების განმავლობაში წალი არ მოდიოდე. ადრე ვამბობდი ხოლმე და ეხლაც გავიმეორე. რამდენი რამდენი მე არა რა გქონდა შეხვედრა პირველი შეხვედრა გქონდა სოფელ ყანდაურაში და ბარდიაურში ბეთში საბოლოოდ თუ შევაფასებ თუმე გაყოფილი ვარ ამ შეხვედრით მოსახლეობის განწყობაც იყო დადებითი ამ თავარი საზრუნავი მაინც არის ის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები რომელიც სოფლის მოსახლეობასაც უხებს განსაკუთრებით საგარეჯოში ამ თავარი საზრუნავი ამ შემთხვევაში ყანდაურაშიც და კანდაურაში იყო წყალი. ბადიაულში პრობლემა უდავ განსხვავებული იყო და ყველა დღეა გაგვიმართველეს იმაზე, რომ არ შეკეთებულა სკოლა, ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ რაღაცის გაკეთება შეიძლება აღმასრულებელ ხელისუფლებას და განათლების სამინისტროსთან შეიძლება მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რომ ბადიაულში სკოლა შეკეთდეს მომავალი წლებში. მოსახლეობას აწუხებს გრუზინის ფარსი, ეს ორივე სოფელში იყო ერთ-ერთი პრობლემა, რაზეც გვესაუბრნენ და ისინი ხელისუფლების მხრიდან ელოდებიან უფრო მეტ აქტიურობას და უფრო მეტი მეტი ქმედება მედითი ნაბიჯების გადადგმას, რომ ყურძნის ფასი გაიზარდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცადეთ აგვეხსნა, რომ ხელისფება ყველაფერს აკეთებს სუბსიდირების სახით, მოსახლეობას პირდება, რომ ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება, მაგრამ გლეხი უფრო მეტ დახმარებას ეთხოვს. აი, ძირთადად ამ თემებზე ვისაუბრეთ დღეს.